नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है YouTube channel R K facts में जी हाँ जैसा कि इस पूरे संसार में इंसान के सिर्फ दो ही आँख होते हैं लेकिन इस पृथ्वी पर कुछ ऐसे भी जीव हैं जी हाँ जिनके दो नहीं पांच आँख होते हैं जी हाँ आपने ठीक सुना है उस जीव का नाम है मधुमक्खी और इसी तरह से और कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनके सिर्फ एक कान होते हैं जी हाँ आपने सही है सुना उस जीव का नाम है टिड्डा उसके कान उसके टांगों के टांगों से छिपा होता है जी हाँ ये फैक्ट आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद